Que, quel que soit ce qui m'arrive de bon ou de mal. Jesus is out of the question. Pour moi, il n'est pas question d'abandonner Jésus. Please hear me. Écoutez. Unless and until tant que Nous n'avons pas développé un Hear amour vrai. Vous devez aimer Jésus plus que l'argent. Vous devez l'aimer plus que le ministère. Vous devez l'aimer plus que la célébrité. Vous devez l'aimer plus que la l'onction. Vous devez l'aimer plus que la prière. Vous devez l'aimer plus que le jeûne. Vous devez l'aimer plus que l'ambition. Jesus looked at Simon Jésus Jonah Simon and said, Simon, et dit Simon, lovest thou me more than this? Plus que ceci. Hear me. Écoutez. I can tell you why the life of many people is going upside down. Je peux vous dire pourquoi la vie de plusieurs personnes is not genuine. est en sens dessus, dessous parce qu'ils n'aiment pas Believers, Pour plusieurs croyants, Jesus is a ladder that you climb to get breakthrough. Jésus est un échelon qu'on utilise a ladder that you climb to pour get healing. à la percée, pour These things are not wrong succès. In themselves. But it's more than that. Mais c'est plus que ça. Ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais c'est plus que ça. Man of God. Homme de Dieu. It is possible to love ministry more than Jesus. C'est possible d'aimer le ministère plus que Jésus. It is possible to love rema and revelation more than Jesus. C'est possible d'aimer le rema et It la révélation plus que Jésus. more than Jesus. C'est possible d'aimer la prière plus que Jésus.